Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa crema viso della Geomar. Si tratta di una crema viso di CDS illuminante anti-età con fiore di iris bio. 95% di prodotto di origine naturale. Ehm, dice di essere senza parabeni, senza siliconi, senza coloranti, senza oli minerali, senza profumo e senza allergeni, quindi senza tutto oltretutto mm, l'inci è davvero buono non è completamente verde ma comunque sia è buono 50 ml di prodotto, prezzo di vendita consigliato di 5,99€, ma io l'ho trovato in offerta quindi ancora meno. E che per essere un prodotto, eh, intanto è una crema viso valida, ma poi ve ne parlerò, ma per essere con una composizione così buona a un prezzo così basso io direi non fatevelo scappare allora la crema che come vedete ho davvero davvero finito eh, ha una profumazione sì, abbastanza fresca fior, eh, fiorita, floreale che però non persiste sulla pelle la texture è morbida, si applica molto bene, si stende molto bene ma si asciuga velocemente giorno utilizzo i seri ma questa l'ho applicata tranquillamente tutte le sere e alla mattina non ho la pelle unta quindi la mia pelle mista è una valida prova e questo davvero è un buon prodotto è una crema idratante idrata davvero molto va bene sulla pelle mista comunque tranquillamente non irrita la pelle ehm, azione antietà va bene un'azione idratante che comunque sia tende ad idratare la pelle e quindi previene la formazione di rughe sicuramente io dico che per il prezzo che ha con la composizione buona che ha ve la consiglio sicuramente se vi piacciono i prodotti viso e state attenti al, a che cosa vi spalmate sulla pelle vi consiglio di dare un occhio a questo marchio perché fa dei prodotti davvero validi a un prezzo accessibile e in particolare alla crema viso perché davvero è stata un'ottima scoperta fatemi sapere se avete provato questo prodotto o qualcuno di questa linea viso e fatemi sapere come si trovate ovviamente spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni beauty e io vi do appuntamento alla prossima recensione mi raccomando clicca sulla campanella per essere ehm, avvisato, essere avvisato quando carico un nuovo video beauty e alla prossima, ciao!